9.30 ráno a jedeme směr Rozvodov do Německa někam ke Stuttgartu, jedeme se, asi se nejedeme podívat, prostě proto to jedeme, teď uvidíme, kolik uzmováme cenu, nějaká tam byla, nějakou slevu jsme dostali a chceme samozřejmě ještě víc, protože jsme lakomí, jo. Jedeme, jedeme Superbem, trojkovým, to asi můžeš ukázat. vidět, jak svítějí linky. To je vlastně podobný jako v arkovém golfu. Tam teda nesvítějí vzadu. Máme navigaci, máme kůže, máme adaptivní tempomat, prostě v podstatě asi úplně všechno. Máme i řízení v pruhu, to docela jako funguje. To měla by teda, pak když, když to, myslím, že to píská dvakrát a pak auto ťuká v obrt, aby mělo kontakt s řidičem, že nespí. Takže vždycky to chce jakoby nějaký slabý, slabou korekci na volantu a už zase si auto jede samo. Takže v podstatě jsme tady jako tak nějak k ničemu. Jsem zvědavý, jak to dopadne na hranicích. Měli by nás pustit. Narazujeme samozřejmě samozřejmě eura měníme u Větnamce, jak jinak takže taky doufám, že tam bude. Budeme asi pokračovat dál až v Německu s dalším povídáním nebo natáčením. takže jsme v Německu, eh, golf se nám líbí, uvidíme, až se svezeme, jaký to bude, eh, jak se dohodneme na ceně, jestli to půjde a auto vám asi zatím nechci ukazovat, uvidíme asi až v dalším videu auto. Takže jak je vidět, tak máme auto naložený, koupili jsme, cenu jsme usmlouvali, relativně jsme spokojení. Na autě je pár věcí, který, jako hodně věcí, které se budou muset dodělat. Je občas někde okyslý, ale je to nějaký 86. rok. Má jiný brzdy, jiný motor, to si všechno asi řekneme v dalším videu a vlastně co všechno budeme na autě vlastně dál dodělávat. Dostali jsme k autu originál volant, dostali jsme nějaký sportovní vejfuk, v Německu se to úplně jako nesmí, ale říkal, že když jsme z Čech, takže nám ho dá, že <laughs> mu je k ničemu. No a teď razíme zpátky do Čech. Jedem. Takže pokud se ti líbilo video, tak nezapomeň dát like odběr, ať nic neuteče. A další videa jsou na cestě.